И сегодня мы будем эти все ингредиенты добавлять в белый слайм, который мы делали в прошлом видео. И прежде чем я начну, подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик. И мы начинаем! Что там? вот. Делаем вот жидкий.

Смешиваем. Thank you.

ладно. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Всем пока-пока.